Bapak siapa namanya Bapak? Belum tahu namanya. Ceko dari komunitas Peskom. Peskomnya Peskom sini nih dia diagenain buat kegiatan Peskom, nah, Kopdar Peskom, buat komunitas Pitara, Eskudo, Sepki, ini bareng gua Pangalengan itu sini nih. Ya, nanti eh, di ini nanti di tag ya itu ya Peskom. Untuk Peskom itu apa Pak? Ya, komunitas penggemar mobil Jeep, Pitara, Escudo, oh, Sidekick yang udah empat iya. kali. Oh, mantap bagus. Jadi kita ya? adventure ya? ke daerah-daerah ke hutan-hutan. Kayaknya bagus. cocok nih buat bikin agenda pertemuan di sini. Oke okay, guys. Oke okay, guys, uh, terima kasih buat nanti kalau ada teman-temannya si bapak yang mampir di channel ini ya di Kang Yandi uh, minta dukungannya dan doanya semoga channel uh, Yandi semakin bagus ke depannya menampilkan informasi yang terbaik. Jangan lupa like ya sahabat. Oke, cukup segitu Pak. Ada yang disampaikan Oke, lagi? Oke, terutama buat Peskom lah. Peskom Kita ya. di sini ya.